o meu menino. destino. Pergunta meu bebê. A pena me deixa só. Se me faz 你就。 o meu bebê. Tu és do Pai, tu és a minha vida. por possa, meu filho, tu não falas mais comigo. so